таких условиях мы принимаем ответные меры, отстаиваем безопасность союзного государства. The era of uh, military non-alignment in our history has uh, come to an end. A new era begins. gösterdiği hassasiyet ve kaydedilen mesafeye binaen Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün meclisimizdeki onay sürecini başlatmaya karar verdi. But um, I have a feeling that uh, Finnish NATO membership is not complete without uh, Sweden. Gefallen.